ما الجديد في وضع محمد بن سلمان؟ محمد بن سلمان غادر الجزائر واختفى ثم عاد وظهر في مجلس التعاون الخليجي، ليش اختفى؟ يعني لماذا شخص مهم يعتبر نفسه الشخص الاول في بلاد البلد يعني هو حقيقه هو الشخص الاول في البلد يعني حتى الملك ما له قيمه. لماذا يختفي؟ كيف تختفي؟ انت انت الحاكم وتختفي طيب لما ترجع البلد ليش ما توري انك رجعت؟ يعني آه، هذا التصرف يدل على ان هناك بغض النظر قد يكون في إسرائيل وقد يكون في الإمارات قد يكون في أي مكان بغض النظر عن أين كان مجرد الاختفاء هذا إنسان ما هو ما هو رجل دولة يعني لا هو رجل دولة لا بالمفهوم الديمقراطية والحرية ولا بمفهوم القمع والاستبداد ليس رجل دولة رجل دولة يتصرف كمسؤول يتصرف ك آه، حتى على الأقل ظاهريا أمام الناس يتصرف كمسؤول يطلع تختفي بعدين فجأة طلع في مجلس التعاون آه،, آه هذا رقم واحد رقم اثنين هل حصل في أمره جديد آه، قلت لكم عدة مرات إذا ما جاء آه، إذا ما جاء من تركيا جديد يجي من الكونغرس والكونغرس الآن مترصد له وأصدر البيان الأول اللي هو غير ملزم وسيصدر بيانات أخرى ملزمة اللي هي آه، حينما ينعقد الكونغرس بالأغلبية الجديدة الأغلبية الديمقراطية الجديدة ستصدر قطعا قرارات ملزمة للحكومة الأمريكية أضف إلى ذلك أن ترامب نفسه في أزمة بسبب تحقيقات هولر فكيف يستطيع أن يحمي محمد بن سلمان تحقيقات هولر الآن وصلت إلى تفاصيل تدين محمد بن سلمان تدين من زايد يعني آه، تبين أن بن زايد ومحمد بن سلمان وروسيا داخلين في قضية آه، رشوة مولر وتبين كذلك أن العلاقة بين محمد بن سلمان وكوشنر علاقة وثيقة تتجاوز شروط الموظفين في البيت الأبيض يعني آه، موظفي موظفو البيت الأبيض ملزم ملزمون بحدود وبروتوكولات معينة ممنوع يتجاوزونها إذا اتصل بمسؤول في دولة أخرى يجب أن يطلع جهات معينة هذا كوشنر في علاقة خاصة جدا بينه وبين محمد بن سلمان تكلمت عنها الصحافة الأمريكية وهذا الكلام يعني سيكون عرضة للتحقيق من قبل الكونغرس فإذا محمد بن سلمان ما هو بس يعني راح يطيح هو يعني من الوارد أن يسقط معه مولر آه، آه، آسف ترامب ترامب طبعا ما راح يسقط فقط بسبب سلمان لكنه اصلا ضعيف وركيك بسبب تحقيقات من الارض فتاتي قصه محمد بن سلمان فتتمم ضعفه و آه، هشاشه موقفه فيسقط فنسال الله سبحانه وتعالى ان يكون سقوط محمد بن سلمان آه، نعمه عظيمه على هذه الامه وعلى المنطقه كلها يعني هذا محمد بن سلمان قدم لنا الخدمه التي كنا ننتظرها وهي تدمير العائلة الحاكمة وإهانتها وإسقاط هيبتها وهذا تم ولذلك حتى لو اختفى محمد بن سلمان لن تستطيع العائلة الحاكمة أن تستعيد هيبتها رقم واحد رقم اثنين قدم لنا فضيحة هذه الأنظمة البائية القمعية هو والإمارات ومصر وغيرها وهي متعلقة به يعني لا يمكن للإمارات أن يكون لها شأن إلا ببقاء محمد بن سلمان لا يكون للسيسي أن يعيش حتى إلا محمد بن سلمان لا يمكن آه، إسرائيل أن تبقى كما قال آه، ترامب إلا بالحكومة السعودية وحاليا الحكومة السعودية متعلقة بمحمد بن سلمان فإذا آه، زوال محمد بن سلمان ومن ثم زوال النظام السعودي الحالي بشكله الحالي بإذن الله مؤذن بتغيير هائل في المنطقة